Alléluia. À nous crier Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au d'espérance, ou dans 222, son bataille liée. Son bataille liée. Il est une de cette guerre. Il est un combat divin. Yes, au d'espérance. Amis des ondes, internautes, ou même cap nous un peu partout. Au d'espérance. Au nom de Jésus, vous nous Amen. Au nom de Jésus. Yes,